oota, tähendab, mis sa siis nüüd ütlesidki? üks peab lahti olema, seal ei ole kinni, siin ei ole, meie asjad on ka siin, mis mõtet me tuleme asjad võtma või? seal on ahju uks, seal on kõik asjad. ahi on köetud, ahi on ei kinni. ei ole, see on absurdne, mis me hakkame teisi uksi kinni panema, siin ei ole mingit küsimust ka ei, ei ole, mina läksin, ootus, sa pane ukse kinni. mina läksin ära ja panin ukse kinni, seal olid ainult minu asjad praegu. söögiasjad on köögis siin on uksed lahti, kui siin midagi juhtub, seal läheb ahi põlema, mis asi, see peab lahti olema. nii lihtne see ongi, ei ole, seal on ahi, see peab lahti olema, nii lihtne see ongi. ei no, kus me peame seda kaks tundi, äkki tuleb ülehomme noh, sa ei ütle midagi ju noh see peab lahti olema lihtsalt, see on turvalisuse värk. Äh, antud juhul mina läksin kaheks tunniks kodust ära, otsustasin, et ma panen ukse lukku. ei ole, sa ei otsusta sinna, sa paned ukse lukku, see uks on lahti, see on kõigil, kõik käivad ringi siin toas keegi ei lähe sinu asju võtma, keda, kedagi ei huvita sinu asi. aga sel juhul ma küsin, et äh, kus see kus sa siis üldse tead, et uks lukus oli, kui sa no tädilu läks, läks sinna midagi tegema ja katsus uks lukku. muidugi läks. no no läks jah, mis mina sinna no, lähen. ei no sipab <laughs> lahti, aga see on nagu idiootsus noh. ahah, selge. naerad. no. kinni jah. ammu kinni. nii, aga ei mõista midagi ütelda. ja mis see, mis see minu arvuti kohta käis? see on haig, muidugi sihuke asjad, aga juhtub, viskas arvuti minema, ema ei hakka siin. lihtne. nii